Hola, bienvenidos a Farándula TV. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita. a visitarme hoy. Mi negrita. ¿Qué sabes qué me dijo? Yo sirvo un papá. ¿Qué voy a tener un hijo. El hijo que siempre quisimos. ¡Auxilio! ¡Llame a un médico! ¡Llame a un médico! Escúchame. Escúchame, te escucho, mi hermano, te escucho. Hola, es tu hija. Dios pagó para que la ADN salga a su favor. Tiene la correo en su celular. ¿Qué? Habla con ella. La firme. sé, es tu hija. Y ver, tiene cómo probarlo. Tranquilo, compañero, tranquilo. Tranquilo. por favor. Por favor, déjelo de lo de Sousa. Y cárate Te lo ruego. Y dale esta Mabel para que algún día se lo dé a mi chulo. ¡Auxilio!